Hola papas, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Hoy en este video haré algo totalmente diferente, tal y como lo vieron en el título. Hoy les voy a enseñar la manera correcta de editar un video y que este sea reconocido por YouTube como Shorts. Antes de empezar, quiero pedirte tu apoyo para ayudar a crecer este pequeño canal, ya que estoy empezando y necesito de tu ayuda. Ahora sin más empecemos. Ok, una vez aquí, en nuestro editor de preferencia, en mi caso es Filmora, tendremos que crear un nuevo proyecto que sea en vertical. Una vez creado, importaremos el video que queramos subir a Shorts. Luego lo arrastraremos hacia la línea de tiempo que tenemos abajo, y luego nos vamos al segundo 58 del video y ahí lo cortamos. Esto lo hacemos debido a que YouTube solo reconocerá tu video en Shorts si es menor a un minuto. Una vez hecho esto, solo queda exportarlo para ello le damos al botón de exportar, y ahí ponemos el título del video y nuestros ajustes de preferencia. Por último le damos en exportar. Y ya solo quedaría subirlo a YouTube. Si les gustaría que hiciera un video, explicando la manera correcta de subir un video a YouTube, déjenmelo saber en la caja de comentarios. Y bueno papos, nos vemos en el siguiente video. Adiós.